Gracias a trabajo Fredimena, Freddy Mena pudimos agarrar de todos los ladrones aquí en Manantial. Desarmó dos se le fue uno. Freddy. Sí, yo le quedé atrás. Sí. Gracias al trabajo de Freddy Mena aquí. Hace 15 días <laughs> Oye, vamos para, vamos para esto. Y con la misma ropa entonces vinieron ellos. Gracias a trabajo Freddy pudimos agarrar de todos los ladrones aquí en Manantial. Desarmó dos, se le fue uno. Freddy. Sí, yo le quedé ahí, Hasta... Sí. Gracias al trabajo de Freddy Mena aquí. Hace 15 días no hay jueves, no vez Oye, vamos para vamos esto Y con la misma ropa entonces vinieron ellos. Gracias a trabajo Freddy Mena pudimos agarrar a todos los ladrones aquí en Manantial. Desarmó dos se le fue uno. Freddy. Sí, yo le quedé atrás. Sí. Gracias al trabajo de Freddy Mena aquí. Hace 15 días Oye, vamos Oye, vamos para esto. Y con la misma ropa entonces vinieron ellos.